коеюнбу мен сени чайнап чайнап туруп жутуп салайынбы жок мен жеп салам сени жутуп салам чайнап чайнап мен жеп салам сени байке ичкен да бир нерсе заказ кылгылачы азыр кечиресиз